o'zbekistonliklarga katta xushxabar assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar agarda kanalimizga birinchi marotaba bo'lib turgan bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'ling xabarlarimizdan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz video ostida bir dona layk tugmasini bosib videoni tarqatib berasiz degan umiddamiz 2022 yil 1 yanvaridan O'zbekiston fuqarolariga xorijga chiqish uchun geometrik pasport olish xizmati narxi bazaviy hisoblash miqdorining bir baravari 245 ming so'm va o'nda 1.2 baravari 294 ming so'm deb belgilanmoqda. Shuningdek, ID karta va xorijga chiqish pasportlarini davlat xizmatlari markazlari orqali ham olish mumkin bo'ladi. Hurmatli tomoshabinlar, biz sizlarga shunchaki tezkor xabarlarni ulashamiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying.